nome di Dio tutti gli abitanti di questa terra. Repent Rome! Ravvediti Roma! You have killed the prophets! Avete ammazzato i profeti! And gone after other gods! E siete andati dietro ad altri dei! Repent Pope Francis! Ravvediti Papa Francesco! You who have heaped up riches! Tu che ti sei accumulato ricchezze! And spilled the blood of the innocent! E che hai fatto... Mm, eh? Versato sangue. You Vedi... know what has taken place in the darkness and in the shadows. Tu lo sai benissimo quello che è passato dietro lì nelle tenebre e nelle ombre. There is only one God. C'è solo un Dio. And there is only one way to God. E c'è solo una via We per arrivare a Dio. Unite the world Western religion. Non si può unificare il mondo in una religione. Because there is only one way to eternal life. C'è una sola via alla vita eterna. And his name is Jesus Christ. Il suo nome è Gesù Cristo. And there can be no compromise. E non ci può essere comp compromessi. Repent and seek Jesus. Ravvediti, cercate Gesù. Seek the Lord while he may be found. Cercate il Signore mentre ancora può essere trovato. Call upon him while he is near. Chiamatelo mentre ancora può essere cercato, trovato. Repent for the idolatry. Ravvedetevi per l'idolatria. Religious practices. Rituali religiosi. And the doctrines of men. Le dottrine degli uomini. We are chasing after those things which have created, been created by hands of men. Stiamo cercando, andiamo sempre a cose che sono stati fatti con le, one, le mani dell'uomo. Cerchiamo di creare imperi. Ma le, la parola di Dio dice che il, il regno di Dio non è in questo mondo. How is it that we transgress the law of God by commandments of men? Come mai trasgressiamo i mandamenti di Dio con la volontà delle parole di Dio? Jesus Christ is Cristo è re. Rome, it's time to repent and return to your creator. Roma è ora di ravvedersi e tornare al tuo creatore. We cannot mix the holy things of God with the profane things of this world. Non si può mischiare le cose di Dio con le cose profane di questo mondo. Our God is a holy God. Il nostro Dio è un Dio santo. And he is worthy to be praised si merita tutta la gloria e la lode. Gesù Cristo ti vuole bene, ti ama. Ma abbiamo bisogno di più vita, di There's più luce. No life. Serve più vita. Lay down your traditions. Mettete per terra le vostre tradizioni. And walk in the Spirit of God. Camminate con lo Spirito di Dio. For His power will lift you up. E la sua potenza ti alzerà. The Word of God says. La parola di Dio dice That friendship with the world is enmity with God. che l'amicizia con il mondo è eh, contro. Do not worship things created with the hands of man. Non lodiamo le cose fatte con le mani dell'uomo contro Dio. Do not worship wood and stone. Non lodare cose fatte di legno. But di worship the one who created the heavens and the earth. Ma, glor ma glorificate e lodate il Signore che ha fatto il cielo e la terra. The Bible says. La Bibbia dice. That in his hands. Che nelle sue mani. Are the soul of every living thing. Ci sono le anime di ogni cosa. And the breath of all mankind. E il respiro di ogni uomo. Jesus Christ is coming back, my friend! Gesù Cristo sta, sta tornando, Gesù. And he is coming back on the clouds of the sky. Tornerà dalle nuvole. Confess with your mouth that he is Lord. Confessate con la bocca che è il Signore. And believe in your heart that God raised Jesus from the dead. E credete nel vostro cuore che Dio lo ha resuscitato. And you shall be saved. E sarete salvati. Rome, it's time to repent. Roma è ora di ravvedersi. Repent for your sins. Ravvedetevi per i vostri peccati. Cry out to God and he will show you mercy. Piangete davanti al Signore, e ti darà la grazia. The L'amore di Dio è per tutti. No non, non, ci sono altri vie per arrivare a Dio tranne la via che è solo Gesù. No non ci sono altre vie per la vita eterna. Jesus king. Gesù è re. Lord of Lords and king of kings. e è il re dei re, il signore dei signori. Let us no longer mix the profane with the holy. Non mischiamo più le cose profane con le cose sante. There is one Father. C'è un solo Padre. And we pray to our Father who art in heaven. E preghiamo al Padre che è lì nei cieli. Hallowed be his name. Glorificato è il suo nome. Thy kingdom come, O Lord. Il suo regno venga. Thy will be done. La tua volontà sia fatta. On earth as it is in heaven. In cielo come qui sulla terra. And he will give us our daily bread. E ci darà il suo pane quotidiano. And he will forgive us our trespasses. E ci perdonerà per le nostre trasgressioni. As we forgive those who trespass come against noi, us. Come noi perdoniamo My chi ci ha fatto del male. To your own understanding. Non vi mm, Don't rely on your own understanding. Eh? Non vi appoggiate con la vostra sapienza umana. But put your trust in the one true God. Ma mettete la vostra fiducia. Who gives life. solo uno. And who takes life away. Prende pure la vita, che la porta pure via. Do you know him? Lo conoscete? He's coming back. Sta tornando. Repent Rome. Ravvediti Roma. Now is the time. Adesso è l'ora. The kingdom of God has come near to you today. Il regno di Dio è venuto vicino a voi. Choose this day who you will serve. Scegliete oggi chi servirete. In Jesus name. Nel nome di Gesù.